امروز صحبت ما سر کشور مالتا می چون خیلی از دوستا در تک تاک و در message های واتساپ خیلی از دوستا message کردن که ما کدام کشور اروپایی را ویزاش بگیریم که در بست شنچن کانتری باشه و ویزای کاری باشه یا سیاحتی کدام شپلای کنیم بهتر است امروز صحبت ما سر کشور مالتا است که ویزش هم وقت زیاد نمیبره زمان نمیبره همچنین ویزای کاری و همچنین ویزای ساعتیش خیلی آسان و قیمت مناسب است خب ما چی کار را انجام بدیم کدام document requirement است چقدر مصرف داره و اگر ویزای کاری apply کنیم از کجا ما sponsorship یا job offer پیدا کنیم job offer بریم و بریم وارد کشور مالتا دوست عزیز در قدم اول channel یوتیوب ماست که ویدیو های زیادی در حساب سفر و ویزای کشورهای مختلف هست شما میتونید که ویدیو را تماشا کنید و در قسمت کومنت ها سوال ها و چیزهایتان انجام پیشرفت channel و انرژی ما channel ما را subscribe کنید و از یکی از های تازه ما اونا خبر نمید آیکن زنگوله را فشار بدید خب سر کشور مالتا صحبت میکنیم وارد سایت میشیم که لینک سایت ما در قسمت دسکریپشن میمانیم سرای icon apply for visa حالا ما که چقدر باز بود چقدر مصرفی ویزا است چه document requirement است و چطور بک اپاینتمنت کنیم کلنگ شما توضیحات میدم سر apply ویزا اینجا step by step راهنمایی شما مانده سیست که در قدم اول مشخصات های ویزه است که چند ویزه موجود است دو که است درباره اپلیکیشن است که اپلیکیشن چطور بگیرم سومش که است book appointment است به خاطر interview بعدش که است pay your fees بعدش که است visit visa application که مربوطی دیگه این چه است و هفتمش که است جمع کردن پاسپورت است که ویزا و چیزا در پاسپورت تا میشه تا آخر که از چیزا رو که کلگش خواندیم مطمئن شدی طریقه ابلای کردن است که از اینجا اونو مو کلام چیزای document که ریکویرمنت است از اینجا apply میکنیم مستقیم خب در قسمت اول ما سر تایپی ویزا میریم. که اینجا گفته the first step determined which visa type ما سر visa type مریم که معلومات خود تکمیل کنیم که چند تایپ ویزا وجود داره دوستای عزیز i cumumi benimki shortest visas airport transitas businesses touristas uh, visiting families uh, sport and cultural as medical study long stay work in malta marry in malta family refin refin refiniction ये टाइप वीज़ाज खब म मेरे सर वीज़ाई टूरिस्ट सोहबत में बस खब سر ویزای tourist اول اوورویوش است که مثلا این ویزا چی ویزا است چی رقم چی مشخصات ها دارم ای گفته a ویزا الاوس allows you stay for short period خب یک ویزه سیاحتی اجازه است که بخاطر خاطر مدت کوتاه باشه این یعنی اجازه است period این شنجن ایریا. این شنجن به زبان شما شنگن است چی است امو در منطقه not more than 90 days بالاتر از 90 روز نیست incomplete unclear or unsigned application will be will not accept این چیزای نتکمیل چیزا accept نیست خب این اوورویو شد بعد میریم سر visa fees که خیلی ها ما را همیشه وقت و مدعوشان عزیز که تو دروغ میگی fees ی اقدر نیست ایتر نیست ایتر نیست خب چارچ تایپ ای سر تایپ ویزا است درست است ویزا فیس یکی از تایپ سی فور ادلست دی فور ادلست دوم استودنت ویزا visa استودنت student visa D category D uh, visa national for Russia Ukraine visa for national of uh, Kosovo خب این تایپ های ویزا است که ما سر این تایپ مربوط ما میشه است type C و D که از type C هم اقتصادی ترش 360 در است و از type D 430 در است این ویزا چیز است و وینکیز از امیگریشن است در کنسولگری وقتی که تو میری به خاطر انترویو دادن و چیزا این 129.37 داره پر اپلیکیشن یا از اپلیکیشن چارجز است درست است که این اینمی 130 را جمع 360 میکنی یعنی می شد مصرف ویزا و دکومنت ریکوایرمنت چی دکومنت قابل قبول است یک travel insurance mandatory for uh, all Schengen countries یک بیمه سفر به خاطر تمام کشورهای شنجن if you have uh, purchased please click here اینمی travel insurance اگر میخواستی از اینجا کلیک میکنی آنلاین میگیری please ensure all all the document are submitted as per below checklist اما هر کامنت که میخوایی که داخل کنی سرش از اینجا باید بخاطر خاطر ویزه سی شنجن چی چی چیزا نیاز است از این وبسایت چک میکنید دگلیشن پروف این چیز است ویزا فیسیس دکومن ریکوایرمنت فوتو پروسسینگ تایم دانلود فارم خب این سر دکومنت شد در سر پوتو که عکس ما به چی اندازه باشه اشاره پنج در سه سه اشاره پنج باشه application requires submit application ویت نیو فوتو فارمت از as explained below به این اندازه باشه سیز بکراندش هم سفید باشه اینجا دیگه هم مشخصاتش گفته سایزش هم گفته resolution ش هم گفته درست است note دبورش گفت که چی کاری رو باید انجام که شما وقت داشتید بس تا قراری پروسسینگ تایم میشم که از دوستای عزیز باش مزوم کنم پروسسینگ تایم د کانسل جنرال اف مالتا اف مالتا ایمز تو پروسس د اپلیکیشن ویدن 30 کلندر دیز فور آل نشنالیتی نمشخص نگفته که برای کدام نشنالیتی همچنان نشنالیتی افغان شامل می باشد که شما خیلی گفته و بعدش اینجا دانلود فارم از این قسمت شما اپلیکیشن فارم دانلود میکنید اپلیکیشن اپلیکیشن فارم مالتا can بی فور the بلو link از این لینک پایینی اگر میخواست انگلیسی دانلود کنی اگر میخواست عربی دانلود کنی قسمت دانلود میکنی وقتی فرم دانلود کردی در دا او قسمت از او کلگی چیزایی که اینجا ما یادوار شدیم और खाना पूरी मिकनी बाद ईमेल अड्रेस वजूद दरा नम कॉन्टैक्ट नंबर वजूद दरा तो उनजा सबमिट मिकनी इरसॉल मिकनी वक्त इरसॉल के दी पर तुरा वक्त तो दम से बखतरे इंटरव्यू ये एप्लीकेशन रस्मिस किंजा एक्स तो ना मंदोजन बाद फैमिली नेम बस के जूम को नाम सही family name surname parents name date of birth country country nationality nationality at birth sex civil status अमेरा कमी वायलेट मुशास पासपोर्ट के शामिल से पेज में वो शाम मुकम्मल इन जेम्स और चीज़ों इतना में कने पास में फरिस्तें बा कंसुलगरी मॉल किशोर मॉल तो कि मुकिमी दुबई अबू में बस के जो अतरासो लक्षण सम बदी के फाइल खाना प्रोजेक्ट सबमिट छुत ई के छुतुर अटेंडेंस सेंटर यानी कंसुलगरी किशोर मोल्टोरा दा दुबई अबू पैदा कने यस टाइम को रिश अंचना नगर में खसन के अप्लाई कने सारे दुबई अबू क्लिक में कने اونجا number تماس email address location. می از طریق میرن interview تا میدن پاسپورت اونجا جمع میکنیم خوب، این صحبت ها سر type of visa شد visa cost visa fees هیچ چیزا شد یک requirement document شد همه چیز شد حالا سر ویزای کوری گپ میزنیم که چطور ما job offer به دست بیاریم مستقیم از اینجا رفته سر کار شیم ما یک وبسایت رسمی که مربوط دولت مالتا میشه با شما و معرفی میگیریم که از اون طریق شما رفته باش صفحه اولی برم از این طریق شما در یک سایت رفته job offer میگیرین list of agency اینجا هست که با اجنسی ها شما ایمیل میکنین تماس میگیرین و job offer تان میگیرین وقتی job offer تان گرفتین اونم رو گرفته وقت خانه پوری فرم در required document که از پیش شما میخواه job offer ایره شما پیش میکنید خب این سایت ما لینک در قسمت دسکریپشن ویدیو میمانم ایس نام این وبسایت ایس لینک شما قسمت دسکریپشن میمانم وارد از ویب سایت میشیم اینجا میم industrial uh, but employment agency but uh, list of employment agency اینجا list of employment agency از طرف دولت من کلا نشه میارم که از طریق شرکت های زیادی است که شما را work permit میده click here از این طریق این مکمل اجنسی است که به شما work permit میده سیز job offer میده خب حالا ما چی رقم از اینجا job offer بگیریم اینجا از اسم شرکت هاست سیست یه اپلایمنت اجنسی نمبرش و هم اپلایمنت اجنسی نیم نامش هست یه دیت آف یر رینیول سیست که دی سالا نو شده پراپ نیم همچنان آدرسش لوکالتیش همچنان پوست کود کانتک نمبر همچنان نمش و همچنان ایمیل آدرسش سیست از این طریق فرض که تو یک دان از شرکت ها را انتخاب میکنی مثلا مزار مالتا باشه این طرف مزارس مالتا این طریق چیش است لسانسش و ایم نام منطقه و street name و نمبر و تلفن و چیزاش کلن ویم ایمیل آدرس از اینجا ایمیل آدرس میگیری مستقیم CV و چیزا ایروپاس سی وی کاور لیتر کمپنی نویسی ای چیزا را در ایمیل آدرس میکنی و از طریق تو ورک پرمنت به دست میری بعد وارد سایت کشور مالتا میشی وارد از سایت میشی در attendance center Abu Dhabi yo Dubai arzularınızdek budi. Book appointment میکنی بعد از apply for visa apply for visa گفتم این چیزا رو تکمیل کردی تایپ ویزا تا پیدا کردی از این طریق مستقیم سر apply میره مستقیم apply میره تمام procedure کار process ویزا اینمی قانونش هست کارش است اگر توی یک اجنت پول میده پیسه میده این کار انجام میده پس خودت هم میتونی کی کار انجام بدی خب امید که از ویدیو خوشتون آمده باشه موفق و کامیاب باشین همیشه وقت گفتم که خودتان خودتان باشین ضرورت نیست پیش او نفر پیش ما پیش از او گردن کچ کنی پول بدی و چیزا کنی فقط این مثل صد چند قد اپلوکیشن فیس 400 چند اونم رو مصرف کن و خودت مستقیم work permit بگی ویزای کاری بگی مستقیم برو و من در حساب کشور جورجیا که فعلا ویزاش فریز اون ارائیوال است هر کس خواست دو باره همچنان ما معلومات کامل ویدیو میسازم خوش و موفق و کامیاب باشیم